Będzie? Ojojo! Ja pierdolę. Kartofliska świata. Jak nie. Taki sens jest. Też tam taką kasę zarabiają na tym? Brawo, brawo. O kurwa! Ale mnie pozbawił piwa. O kurwa. Udać to! Ale, ale ładna brameczka, piękna! Nagrane? O kurde, Na tej bramy to warto go przyjechać. Ty wiesz Mirek co? Że jak poszedłem z tobą, to ty się poradziłeś tam. Ha, drama, Brama, no pewnie. Tylko serek to u mnie. Trzecia bramka trzecia. Złapałeś? Chuja nie widać na tym monitorze. 33 minuta. Znowu Buchowski? Ale ja ci powiem, że wiesz kto będzie w tym roku najsłabszym w Polsce? Właśnie Kogo Jumbo. Drama! Ja pierdolę! Dobra, Drama! Ja cię... Na środku stoi. O! Ja pierdzielę. To Paulu? Idź, O kurwa! Ja pierdolę.